কিছু সময় আগত হৈ যোৱা নীটৰ পেপাৰ এইখন আপলোড কৰিব ওলাইছোঁ আজি সাত তাৰিখ মে'ৰ সাত তাৰিখ গতিকে এছামিছ মিডিয়ামৰ আছিল ল'ৰাজন গতিকে এছামিছ মিডিয়াম এইখিনি এছামিছৰ হয় ইয়াতে এছামিছ মিডিয়ামত কথাখিনি আছে আপলোড কৰিম ইয়াতে ইংলিছ আৰু হিন্দী দুয়োটা আছে গতিকে এইখিনি আপলোড কৰোঁ এতিয়া সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি ফিজিক্স পজ মাৰি মাৰি আহিব লগা যিসকলে এইবাৰ টুৱেলভ পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বা যোনে দিয়া নাই পৰীক্ষা তেওঁলোকেও চাব পাৰিব বা সকলোৱে চোৱাৰ বাবে এইটো ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পেজ প্ৰথম পেজটো এইটো আগৰটো আছিল এইটো এতিয়া নেক্সট পেজ আহিছোঁ এই ফিজিক্সেই ৰেজিষ্টেঞ্চ এইবিলাক আছে এইবিলাক ইয়াতে আছে ইয়াতে দুটা মিডিয়ামত আছে ইয়াতে হিন্দী আৰু ইংলিছ নেক্সট পেজত গৈছোঁ ছয় সাত ছিক্স ছেভেন পেজেছ ইয়াতে আছে থাৰ্টি ফাইভ হৈ গ'ল এটা বি পাৰ্টত যিকোনো ইয়াৰ পৰা দহটা কৰিব লাগে দিয়া আছে পোন্ধৰটা ফৰ্টি ফাইভলৈকে পোন্ধৰটা কৰিব পাৰে টোটেল পঞ্চাছটা দিছে পাঁচটা নকৰিলে হ'ব এইফালে আহিল কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট এইটোতো বিখ্যাত বিক্ৰিয়া এনিলিনৰ পৰা ৰাইজনিয়াম ক্লৰাইড ইয়াতে কিউপ্ৰাছ ব্ৰমাইড দিয়াৰ পিছত এটা ইয়াতে ব্ৰহ্ম হৈ যাব এনেকুৱাকৈ তাৰপিছত মেগনেছিয়াম ব্ৰমাইড কৰিলে মেগনেছিয়াম বেঞ্জিন মেগনেছিয়াম ব্ৰমাইড হ'ব তাৰপিছত ইয়াক আমি হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে এইটো বেঞ্জিন হৈ যাব সেইটো এনেকুৱা বহুত আছে চাই ল'ব পাৰিবা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰা হোৱা নাই এনে জাষ্ট চকু ফুৰাই গৈছোঁ এইবিলাক অৰ্গেনিকে বেছি ফিজিকেলো আছে এইফালে আৰু মেটচিং আছে list A list B English Hindi এনেকুৱাকৈ আছে fifteen number page seventy three পালোঁ গ্ৰাফ দিছে এই গ্ৰাফবিলাক চাব দিছে কোনটো কাৰেক্ট ছেভেণ্টিন পেজ পালোঁ এইটিন নাইনটিন পেজ এইটি ফাইভলৈকে আছে ইয়াৰ পৰা চব N C R T best N C R টিৰ পৰা হুব হু কাটা এইবিলাক বস্তু অলপ ডিটেইলছত জানিলে পাৰে এইখিনি নাইণ্টি টুলৈকে আছে বেঞ্জিন ৰিংবিলাক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াতে এইবিলাক চাব দিছে হ'ব এতিয়া কেমেষ্ট্ৰি শেষ হ'ল বটানী আহিল বটানীৰ এইখিনি টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত এইফালে twenty six twenty seven twenty eight twenty nine তাৰপিছত thirty thirty one botany section B আহি আহিছে ইয়াৰে যিকোনো দহটা কৰিলে হ'ল পোন্ধৰটা থাকে এইখিনি ওৱান ফিফটি পালোঁ আৰু জুলজি আহিব বাকী এই জুলজি জুলজি এইখিনি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চিনি পোৱাকৈ এইখিনি জুলজি পাৰ্ট থাৰ্টি ছেভেনলৈকে পালোঁ question number one seventy five 40 41 base আৰু এইফালে আছে 40 টু 43 বি পাৰ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে বি সেকশন ইয়াত যিকোনো দহটা কৰিলে হ'ল পোন্ধৰটা আছে লাষ্ট পেজৰ ফালে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত লাষ্ট পেজ পাম লাষ্ট পেজত জুলজি শেষ হ'ব এইটো জুলজি শেষ হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ নিজে নিজে উলটি গৈছে গতিকে এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু এইখিনি লাষ্ট পেজ আছিল গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল কোনে কোনে দিলা আৰু কোনে কোনে নেক্সট বছৰ দিবা কমন কৰিবা থেংক ইউ